nin ka soo hadla waridaad miidiya oo shaawalba saartay gafuurka ninkaasoo aan u maraynay inuu qoomaluudada ka mid yahay halkaa iyo jooji gawaadhida asaasiqay aniguma raacin waa ka cabsadaa walaala shil haygeni walaalayaal mudanays reerkii harti loodhan jiray khaasata baryo culustii <laughs> yar iyo weynba anay meelaha iga maagayaan koodii ugu weynaa ee raqda ahaa ee geerida labada cisha uga harsanayd ayay hurdo ka soo toosiyeen oo ay yidhaahdeen kelmad barya culus la yidhaahdo ayaa nala ku dhejiyey kaalay oo naga qaba ninkan idinkaa isleege ya ninkaa waxaan leehay war waxaanaad miidiya kaga hadlaysid wax wanaagsan maaha qofkuna inuu sharaadi waxa uu leeyahay wax wanaagsan baraha bulshada lama soo fadhiisateed miyaad garanaysa waa kelmadan ay ka xanaaqayaan ya xagga dambe aynu kuuskuusan bay ka xanaaqayaan dee managaa kuu samaynay oo barida xagga dambe kaaga dhejinay managaa raggii soomaaliyeed kaa duunay oo wax weyn xagga dambe kaa laalaadinay xaggaad nagu nagu soo murar dilacaysa way isu kaasoo tilmaanaysaa raq iyo ruuxba ya oo midda kale naga xishooda dadkan wadkii uga harsanya laba ciisho ha noo soo dirina dad nool oo cumrigoodu dheerya noo soo dira waydi gacan uma quudhno af uma quudhno ma garanaysani waydi yaa nala ku odhan mayd uleeye ma imika baan la dagaalamka war raqdaas <clears throat> wagside ya waar muuqaalka lag saar kanalkana dadka cusubta subscribe saar bejkaygana muuqaalka iga sii sheergaree oo bulshada kale la wadaag bej kale anigu ma lihi afartaba weli maraya maaragta ilaa boqolaa ka gaadhsiinaysaan bejka waan hor wadwadaya walaalayaal may garata naga sheergaraya reerkii harti la odhan jiray waxaa kar iyo kaar ku haya ma garanaysa nimcadan dambe laba arrimood ayay sameeyeen waa mar ay aniga ay soo caayaan iyo mar ay baridii isaa ku sheegaan kabtanlaxdaba qaranka barida weyle waxaan kuuli nina midho aan cunin magarasa midho aan cunin nina midho aan cunin ma qabtaan walaalayaal magarasa iska walwaasha iminka markii hore sallayl ahaydba dumarkoodii ciyaalkoodii soo caayay iminka ragdii ugu weynayd sayid cabdullah xasan raggii ay iskuladka hayeen bay soo jafay bal ila dhegaysta waa kane nin xayo daran baa tahay kaadi wuxuu ku leeyahay nin xayo daran baa tahay talo xayo daradeed xag ku arkay ma la baxay ya ma dacal ka tusay iyo miyaan isu soo qaawiyey ya xayo daradayda xaggaad ku aragtay adan waa kusidi bal bulshada soomaaliyeed u sheeg waxaan ku xayo daranay walaalayaal maalmeed waxaan arkaya gabdho caara oo hartiya oo dadkooda iyo dalkooda u dhiidhiyaya oo aada caayayso w kaadi maanigaa gabdho yaryar oo hartiyo caaya maalin dhoweyd tan miyaa gabar yar ah eeyaa w odayga hadday tani gabadh yar noqoto adigana laftigaaga wiil yar baata gabadhan miyaa garanaysaan waa gabadhii lahayd ilaa muuse aan waso wallahi inaan hartiyo istaagi maayo gabadhii buu ku leeyahay gabadh yar weeyaan islaanti magaranaysa oo su-aal baan ku weydiinayaa anigaa xaya dare soo maaha gabadhan le dadka waa fuulfuulayaan waa xayan wanaagsanta yah markaa ma waxay dhaqan wanaagsan adeero gabadhan qof kastoo ka hor yimaado ku odhanaysa ilaa aan dakada kaaga baxo wallaahi inaan hartiyow nasanayn iyadaa xaye wacan soo maaha dar ilaahay haddaad uga hortimaada gabadha oo tidhahda ayaa maam asalaam carruurtii ka waran wallaahi ilaa aan ku fuulo inaanan istaagan hartiyow iyadaa dhaqan wanaagsan soo maaha may garateen iminka berigii hore waxay tidhi muusaan fuulaya ma ogeydin iminka waxay ku leedahay wiilka muuse dhalay ilaa lay keeno oo aan dhakada uga baxo wallahi inaan gaas dariga hoose iga kala degayn bay ku leedahay abur la samayn baan kuri oo muuse ama welikiisa lay keenin qanci maayaan kuri qanci maayo okaade dee waad u joogtaa hablihii harti waad ujeeddaa waxbaa shidaya raglab meesha ka dhacday weyn gurma deg dega oo xagga ragga hablihii harti waxbaa shidaye jeeran dhakada uga buuxo degi maay muqdishoy walaalayaal hablahaas waa habla soomaaliyeed laba markab oo maganaysa rag ah oo jaafa jugla u soo dira oo mucansare iyo cambuulo ka soo dhargay annaguna markab weynoo murqaansan rag wada baan usoo u soo garanaysa ciisow iga soo habeeya halka gurma deg dega ah. abaaro raggaaba xaggan ka jiray usoo dira walaalayaal int <laughs> waxyaalaha kalea kula yaaba waxaa ka mid a ah. wuxuu ku leeyahay ninka wardaad la yidhaahdo calaamatu ehlu naar baa ka muuqata naartu gelayaabu kuleeyahy waxaan jirin baad ku hadashaa waa calaamada ehlunaarka ehlunaarka halkaayo jooji eeyaw odaga naartama waxaan ku gelayaa inta yar aan ku yidhi waa bari kuursantiin oo baridiinu baruur bay leedahay ma intaasaan eh, wanaas ehlunaar ku noqda markaa idinku jannada waxaa ku gelaysaan intaad leedihay garaweel xajka ka jecelaha jannadaa ku gelaysaan soo maha sidoo kale waxaad jannada ku gelaysaan inaad kaadida iyo saxarada iska mari weydaan oo aad tidhaahdaan eh, cumar maxamuud baan hama jeerteen baan saan jannada ku gelaya nin daarooda oo ma isku kaabsa kaadi iskama tiraano haddaan dhinto jannada anaa gelaya idinkuna kuwa kaadi waariyahe wuxuu ku leeyahay haddaan kaadidii iyo xaalka iska mari maayo majeerteen jeerteen baan jannada ku gelaya ya eeyaa wadaga markaa jannada waxaa gelaysa islaamtan yar ee nin kasta le dhakadan kaaga baxaya baa jannada gelaysa soo maha ya markaa jannada furaheedii ma baryo culus baa loo dhiibi malaa jannada garowaad moodeysa aar garow ma socda soo geli mayn oo arrinta garow anigu ma gelayo wallahi ma rabo ma rabate laakse jannatu farduusa waan gelaya habartaamaa iskaga janna farduuska malaad noola imaanaysaa waxa yaa eeg waad odhan kartaa gaalkacayo iyo garowe iyo boosaaso waridaad ma soo gelayo ma gelayo waad odhan kartaa xaq baad u leedahay xataa waad ugu odhan kartaa baridayda ma gelaysid oo kuma dhumanaysid waad ugu odhan kartaa dhufayska ma dhigan kartid waad ugu odhan kartaa laakiinse <laughs> ima odhan kartid jannada ma gelisid jannada madaa leh gabadya wala jannada bal waxaa eganiyo ruwadlanaysaag haryaarya ma garat adoo bari kuusan xitaa kuma odhanayo jannada ma gelaysid anigu warhaya in khaatimada ilaahay ku waafajin oo xagga dama lagaa jari allahu aclam miyaynu kuu warhayna anagu ya ya bowa ma fahantid muxuu kala yidhi ila dhegeyso oo shaawalba saartay gafuurka ninkaasoo aan u malaynayo inuu qoomaluudada ka mid yahay sababtoo ah maanigaa qoomuluda maanigaa gaariga xagga daba u qaada maanigaa reefasla ah maanigaa bidix ka dhow midig ka dhow ah eeyaa odaga qoomuludnimo aniga waxaa iga dhow raggaa maganaysa xagga dama ka raranay falaysa mina maa kuri mida kale adiga waxaa kushidi sig sig waxaan kuu soo qaaday hadiyad heer caalamiya waxba hay mahad celin waajibkayga xagga hoosaan ganays tan maaragta adigaan kugu talagalay kuguma filamaya ha ka cabsan laa tawar walaa tanaxnax annagay door baana la yidhaha walan baahiyaha hoose xagga hoose xaafadaha hoose magaranaysaa dan waad ku dabooleysaa magaranaysa waa la tacaalay lagula tacalay soonku oo mid kalena waa ku haya weliba tanna waa taa may garatay may garatay yah waxba ha ii mahad celin walaalo soomaali magaranaysa ya soomaali baynu nahay magaranaysa waajibkayga qarinaya soomaalinimo ayaa gudanayay aniga magaranaysa saxarada qarmuunkeedana ka hortegaya magaranaysa iyo annagana sankaano <laughs> hartiyow aniga waxba hay soo dirinaya marbaa bakti oday sii socdo aakhira sii socda eh